اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شخط الاحلام آه، كاميران فهذا الفيديو يمكن كثير منكم آه، بيستنى هذا المشروع ولبين ما خلصنا معهم وسوينا آه، الاتفاقيه وضمينا لشبكه مشاريع تي دي اي وضمننا انه يكون في عنا افضل الاسعار والخدمات بهذا المجمع اللي هو في تقسيم تقريبا يعني جانب ميدان تقسيم هو المجمع الوحيد فهذا المجمع حقيقه يعني في عنا كثير حكي نحكي عنه وفي فيديو كمان عنه عن النموذج هو ما في نموذج اساسا لكن عن المكت وعن آه، شيء جاهز منه في قسم جاهز منه عن مكتب جاهز منه وفيه حتى سكن فالمجمع حقيقة يعني بنحكى عنه كثير كثير ناس تجي على تركيا بدها آه، على اسطنبول بتقول انه لازم نعمل زيارة لتقسيم لميدان تقسيم فهذا الامر انه الواحد يكون ساكن جنب هذا المكان هذا امر حقيقة عظيم فبهذا المشروع آه، بدنا نقابل احد مدراء آه، المبيعات بالمشروع جانسو هانم بخصوص آه، هذا المشروع وتفاصيله باللغه التركيه اذا بدكم الترجمه بتلاقوها اسفل الفيديو في زر الترجمه اذا كنتوا على اليوتيوب اذا كنتوا على الانستغرام غالبا الترجمه بتكون موجود قدامكم جاهز فبنبلش بعد المقدمه ان شاء الله Ee, Cansu Hanım teşekkür ederim bizim e, gel ziyaret geldiğin için. Ben teşekkür ederim bizi ağırladığınız için Kemran Bey. Teşekkürler. Ee, şimdi 360 e, Taksim. Ee, ilk başla neden 360? Neden 360? 360 e, bizim e, tapularda yazar biliyorsunuz ada parsel e, numarası. Bizim adamızın adı, mahallenin e, Ha. e, tapudaki adı Aa, bu çok aslında. güzel bir şans aslında. Onun aynı zamanda projemiz bizim 20 bin metrekareden oluşuyor ve proje bir e, şehir gibi, bir semt gibi olduğu için 360 dereceden de oradan da geliyor. Güzel. Ee, siz şirkette kim? İnşaat firması Çalık Holding, e, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bir tanesi. Çalık Holding'in e, GAP İnşaat ve Çalık Gayrimenkul ortaklığında yapılıyor. Çalık Holding'den bahsedecek olursam sadece inşaat firması değil, telekomünikasyon, e, tekstil, inşaat aynı zamanda birçok sektörde dünyada e, bizi temsil eden bir firmamız. Anladım. Şimdi bu proje e, bir şey ben biliyorum ama siz e, bizim takipçilere anlatabilirsin daha iyi olur. Yani e, onun çeşitleri çok, e, onun e, teslim tarihleri biraz farklı farklı vardır. e, onun içinde e, meydan taksim falan gibi var, e, şey, İstiklal Caddesi gibi vardır. O konum hakkında ne anlatacağız? Tabii. E, projenin zaten lokasyonu Taksim'de. Bizim en önemli özelliğimiz proje Taksim'deki tek proje. Yani gerçek Taksim meydanına yürüyerek müşterilerin ulaşabildiği tek proje. Onun haricinde bir farklı yönümüz daha var. Bu proje normal bir proje değil, bir kentsel yenileme projesi. Kentsel yenilemenin anlamı e, proje alanımızın içerisinde bizim tarihi alanlarımız, tarihi binalarımız e, ve tarihi yapılarımız var. Bunları e, devlet e, koruma altında alıyor ve biz e, Çalık grubu olarak belediye ile beraber aynı zamanda e, ortağımız bizim bir yandan da devlet olmuş oluyor. Birlikte dönüştürüp e, Ama yeni birisi, bir alan birisi yaratacağız. yakıldılar, birisi e, Tabii, birisi sağlam olmayanlar, eski olanlar yıkıldı. İşte mesela 120 yıllık, 100 yıllık tarihi ve önemli binalar tutuldu ve yenilendi, restore edildi. Galiba orada 80 yıldan sonra böyle tabii, e, e, tabii tarihi özelliği oluyor. Güzel. Onun tarih duvarları falan aynı ama daire içinde yeni Tabii olacak. daire içleri tamamen yeni. Ee, çok güzel. Ama zor biraz değil mi? Zor, çok zor bir proje. Ee, çok büyük bir emeği var. 10 yıldır yapılan bir proje. 10 yıl inşaatı değil ama 10 yıldır, 10 yıl önce devletin başlattığı Taksim'i dünyanın en merkezi işte bir New York'ta Times Square gibi işte ne bileyim e, Amsterdam'da, Paris'te gezdiğimiz caddeler gibi bir cadde bir turizm merkezi yaratmak için yapılmış bir proje aslında. Aa, tamam. Ee, sizin proje içinde e, yeşil alan yok. Yeşil alan değil caddeler var. Alışveriş caddelerimiz var. Ee, müşterilerin gezeceği, çok lüks markaların gelebileceği, müşteriler internetten de araştırabilirler. Ee, Hermes'in e, dünyadaki en lüks markalardan bir tanesidir. Onun dışında dünyanın en ünlü aşçılarından Alain Ducas'ın. onun dışında İngiliz kraliyet ailesinden insanların projemizi ziyaret edip alım yaptıkları ve mağaza açacakları bir proje. Ee, bu şekilde bizim alışveriş caddelerimiz olacak. İnsanlar bu projede işte taksim, İstiklal'i gezer gibi bu proje içerisinde gezebilecekler. Güzel. Ee, bu dükkanlar satılı, satılabilir ya da sadece... Dükkanlar satılmayacak. Ee, zaten projenin altındaki her yer yani otelin altı bile e, ticari alanlar. Burası tamamen her yer. Altta dükkanlar ve şu anki nişantaşı gibi düşünebilirsiniz. Satışı yapılmayacak. Bunun nedeni de marka e, değerlerini korumak için de biz seçeceğiz markaları. Mesela şu caddede işte Hermes, Gucci gibi lüks markalar olacakken A plus markalar işte bir arka caddede Zara işte onları biz yerleştirmesini yapacağımız için e, bu nedenle satışa açmıyoruz onları. Anladım. E, bu zaten sen dedin bir şeyler önemli. E, proje altında otopark var. Tabii ki var. Bin kapasiteli bir otoparkımız var. Her üniteye bir adet düşecek şekilde otoparklar var. Tamam. Şimdi e, alışveriş var içinde. Tabii ki. E, yeşil alan yok. Yeşil alan yani e, küçük Ama küçük şeyler. Tabii ki caddelerde olacaklar Biz merkez içinde e, yani e, merkez dışında diyorlar mesela yüzde yetmiş e, yeşil alan yapması evet. lazım. Ama merkez içinde her zaman binalar yan yana. Aynen öyle. Böyle e, çünkü sen e, Taksim yanında Aynen, oturuyorsun daha falan. geleneksel. Evet. Ama e, şey diyeceğim. Ee, mesela ben ee, bir proje benim bina gireceğim. Her bina başka bir giriş ya da ee, çünkü sen diyorsun çarşı var. Tabii. Ana bir giriş yok. Bu projenin bir duvarı yok etrafında hiçbir şekilde. Tamamen açık bir proje. Herkese açık bir proje. Her e, ünitenin yani mesela bir rezidans bloğunda sizi karşılayan lobileriniz var. VIP hizmetler alabildiğiniz işte güvenlikleriyle, hizmetleriyle olsun sizi karşılayacak lobiler var. Arka kısımlarda geleneksel konutlarımız da var. Onlarda lobi e, hizmetimiz yok ama projenin her zaman e, 7-24 güvenlikleri olacak şekilde yapıldı. Güzel. Ee, sosyal tesisleri. Sosyal tesisler projemizde yok. Ee, bunun nedeni proje birazcık daha 100 yıllık, 150 yıllık bir görünme, Hani modern tarihi olduğundan dolayı çok uygun görmedik. Ama e, sizin de bildiğiniz gibi altların hepsi ticari olduğundan illaki e, oraya bir fitness center, işte e, daha güzellik merkezi olur, havuz vesaire bunların hepsi ileride özel firmalar tarafından açılacak. Ama onun haricinde bir otel bloğumuz var bizim. 5 yıldızlı bir otel gelecek. Dünyada da çok ünlü olan bir marka. Yakında biz e, isim Hangi otel? Nasıl? Şu an isim vermiyoruz ama e, yakında caddelerde göreceksiniz ismini. E, otelin altında yani otelin içerisindeki sosyal tesislere üye olup kullanabilirler zaten. O da projenin içerisinde yer alan bir otel. Ha, güzel. Onun yani o otel sosyal tesisleri tabii kullanabilirler. Ki, tabii ki. Ee, ücretsiz mi? Yok, ücretli. Ücretli. evet. Ama belki biraz bir indirim yaparlar. Ha, e tabii araya. ilerleyen zamanlarda kesinlikle bunlar görüşülecektir. Bir ayrıcalık sunulacaktır. Tamam proje kaç kat? Proje 6 katlı maksimum şu an. Ee, bir ofis bir bloğu var. Tabii ki. iki tane ofis bloklarımız var. Bir tane 5 yıldızlı otelimiz var. Rezidanslarımız var. Ee, onun dışında e, tarihi binalarımız var. İşte tarihi okullar, tarihi manastırlar vesaire. E, ve dükkanlarımız var. Okey anladım. Şimdi e, e, oradaki mesela teslim, e, önceden çeşitleri ne? Yani 1 artı 1, 2 artı 1. Tabii. Rezidanslarda 1 artı 0 stüdyolarımız var. 1 artı 1 var, 2 artı 1 var ve şu an bir tane 5 artı 1'imiz var elimizde özel daire olur. Ee, ve teslim tarihi nasıl olacak? Teslim tarihi bu söylediğim e, en önde iki tane rezidans bloğumuz var ana caddede olanlar. Onlar 6 ay içerisinde teslim edilecekler. 6 ay e, içerisinde yani 6. E, ay e, evet, 2020. Oturmaya, evet 2020 Haziran'da Haziran Temmuz gibi oturmaya başlayabilecek müşteriler. Oturmaya başlayacak. Evet şu an pencereleri takılıyor zaten ziyaret ettiğinizde görecekler müşteriler. Anladım. Ee, diğer blokları? Ee, diğer bloklar tüm projenin tamamı iki yıl içerisinde tamamlanacak bu şekilde. İki yıl. Zaten böyle bir şey e, toplamak çok zor. Yani önceden orada sakinleri var. Onlar birisi de e, ev e, verdik, birisi arsa verdik, birisi para aldı. Para aldı. Bu çok zor. Kaç yıllık böyle bir e, şey e, plan yaptılar? 10 yıl öncesinde başladı bunun planı. E, devletin en çok istediği şey zaten Taksim'de güzel bir dönüşüm projesi başlatmaktı. 10 yıl önce başladı. Bunun 7 yılı yani çok büyük bir emek. İşte o daire sahiplerinin bulunması ki çoğu yurt dışında. Oradaki mal sahiplerinin çoğu yabancı Taksim'dekilerin. Ee, onlar tek tek bulundu. Tek tek daireleri, arsaları vesaireleri satın alındı. Ondan sonra bu 7 yıllık süreçten sonra biz artık inşaata başladık. İnşaattan sonra işte tarihi alanlar restore edildi vesaire. Ee, onun da ayrı bir prosedürü oldu. Artık son olarak ofislerimizi teslim ettik. Ofis müşteriniz olursa direkt ofislerimiz hazır bu arada. Bu şekilde rezidanslarımız Ama ofis ne tamam olacak? Ofis ne tamam tabii ki. Her buracılar gibi yani. Tabii ki. Güzel bir şey aslında. İki tane blok ofis. Evet bu iki zaten... ofis bloğumuz var. Çok güzel. Ee, çok teşekkür ederim Cansu Hanım ederim. bu bilgiler için ve bizim ziyaret e, evet. gelmesi için. Bu arada yatırımcılarımıza da e, ben bir öneride bulunmak istiyorum. E, bizim projemizde biliyorsunuz Taksim'de olduğundan dolayı yatırıma çok uygun. Biz müşterilere özellikle söylüyoruz Airbnb kullanabilirler bu projede. Airbnb kullandıklarında e, haftalık veya aylık olarak e, yabancı veya turistlere dairelerini kiralayabildiklerinden e, geri dönüş süreleri, paralarını geri kazanma süreçleri e, çok kısa olacak. Yani alan bir müşteri 10 yıl içerisinde e, 11 yıl içerisinde parasını geri kazanmış olabiliyor bizden. Hmm, ma- Bu da yani büyük bir avantaj. iyi iyi bir şey. bu. Tabii ki. Ee, çok güzel. Ve inşallah biz e, her zaman gibi en iyi bir fiyat alacağız. Tabii en ki. iyi bir hizmet. <laughs> tabii ki size özel tabii ki de Teşekkür e, ederim. yapacağız biliyorsunuz. تشكر جانسو هانم نحن كثير نتشكر جانسو هانم على المعلومات المشروع يعني هو الفريد فيه انه هو آه، في شيء اسمه وقت الواحد مثلا آه، بفكر يكون في منطقه قديمه يبني فيها مشروع فبيروح بيتفق مع السكان يا جماعه اعطوني هدول البيوت هدول البيوت انا بدي آه، اهد لكم اياهم وعم لكم عليهم بناء جديد بناء جديد فانت بتاخذ شقه وانت بتاخذ بدك فلوس يعني الشقه تبعك بدك كذا فهذا الموضوع بياخذ وقت كثير لكن هون الموضوع كان معقد اكثر من هيك هون مو مو كان بس بيوت هو كان هون كمان بيوت زائد آه، ابنيه اثريه ففي شغلات حتى ممنوع تنهد آه، اللي فالموضوع كثير آه، عم بقوله يعني حوالي 10 سنين بس بيركين عم بيحاولوا يعملوا مصالحه مع اصحاب الارض واصحاب البيوت حتى بلشوا بالمشروع والمشروع تقريبا ثلاث سنوات صار له حوالي سنه بلش فممكن حوالي سنتين ثانيات يتسلم فمواعيد التسليم هن المسؤولين عنهم مو نحن آه، نحن ممكن نكون عنا وجهه نظر ثانيه وقت بنشوف المشروع لكن نحن بنسمع منهم كمان مواعيد تسليم يعني هن آه، بحطوها في العقود فاذا كان بدكم آه، تعرفوا معلومات اكثر عن المشروع بتلاقوا اسفل الفيديو رابط المشروع رابط الشرح عن المشروع نفسه وبتلاقوا كمان خريطه شلون انت بتوصل للمشروع من ميدان تقسيم او يلي هو وطبعا مثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي حد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع والحمد لله صار في كثير ناس تتبع الاسلوب تبعنا وتعطي المعلومات هذه آه، كلياتها فمثل آه، ما بتعرفوا كمان انه الاسعار عن تي دي اي هي اسعار خاصه دائما وخدماتنا هي مدى الحياه ومميزه جدا اللي انتم بتاخذوها مجرد الاستثمار معنا ارقامنا موجوده اسفل الفيديو اسعار هذا المشروع اساسا موجوده اسفل آه، الفيديو في رابط للويب سايت بيورجيك الاسعار تبع المشروع كلياته فاذا في اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا او تشوفوا على تشوفوا الويب سايت اذا كان ممكن تلاقوا الاجابات اللي بدكم ياها شكرا كثير لما تابعتكم والسلام عليكم ورحمه الله